Welcome home, Balikbayan OFW Heroes! Handa ka na bang magbalik bahay at magbalik hanap buhay? Sali na sa OFW Rise at Heroes Program para sa libreng training sa pagnenegosyo, business coaching at discard tips at para sa pagkakataong makapag-apply sa mga livelihood assistance programs ng OWA at ng DTI. Mag-register at sagutan ang survey application form para sa inyong aming mga kalikbayani. Gawin natin muling pagbangon ang pag-uwi. Let's rise together, OFW Heroes!